имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей, травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь нам завещаны одним мы в груди храним. мирная жизнь нашего народа была нарушена. Вероломно фашистской Германии. И чтобы не оказаться фашистском рабстве, ради спасения Родины, давно вступил в смертельный бой с коварным и жестоким врагом. Кровит закат и молча идем без слов, мимо полей и паш, мимо родных лесов. Путь наш тяжел и долг, горе слезах и в огне Немец занял Калинин, прется в Москве. Ноги твои босые, кровь посреди дорог. Трудный твой путь, в России, Запады, до восток, мы по пыльным дорогам воин страшна, но в битве не робея. В атаку шел, других не гнулся ниже. Шел смело в бой, не потому что смел, а потому что трусость умерли они. В могиле неизвестного солдата ты не праздник, и не будешь заходить. Он защищал тебя на поле боя, упал, ни шагу не ступить назад. И имя есть у этого героя, великой армии простой солдат. Прошла война, прошла страда, но боль желает к людям. Давайте люди никогда об этом больше не забывайте. порог имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей, травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь нам завещаны одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, Снова старых друзей узнаю. мне двадцати пяти пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. сумасшедших глядят. Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть, Ни с пути свернуть.